Hai guys, welcome to Zakraku with Nizara from Indonesia. So di video kali ini kita bakal action Wonderful Indonesia. Indonesia. Jadi lagu Wonderful Indonesia ini lagi trending kedua di YouTube Indonesia. Lagu ini tuh kayak persembahan buat kemerdekaan Indonesia kemarin 17 Agustus. Tapi kita telat banget nge-reactionnya, nggak apa-apa ya. Oke, okay, langsung aja kita nonton. Oke. Okay. Wow. Dewa Atlantis. Ubur-ubur. by Alfie Rapp. Wow, ini kayak animation gitu ya guys videonya. Wow. Negeri di atas langit. Is the most beautiful land in the universe. Negeri di atas langit itu beneran ada di Indonesia kan? Kata siapa? Ada di Jawa Tengah di Yeng. Mungkin di atas di atas langit itu karena di atas awan, di atas itu karena di atas gunung nah, tapi gak ada rumah di atas gunung itu cuma negeri doang itu sebutan buat pemandangan ini pakaian anak tua lihat patungnya aku sih kalau lihat patungnya itu serem banget deh lagunya dengerin anak itu ini lagu dari Sulawesi Utara wow lihat nah ini lagu dari keren banget guys di tiap video ini ini tuh pakaian ada di tiap daerah di berbagai daerah di Indonesia jadi kita itu punya banyak uh, pulau terus provinsi ada 34 dan berbeda budaya Sumatera Barat pokoknya ini dari Bali kalian pasti tahu Bali ini adat dari musik eh musik sih iya, musik nah, instrumen pakaian kalian ini pas bagian Bali banyak satu negara tapi berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda ras. Tapi kita tetap satu. Proclamation of Independence menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang sesingkat-singkat. Jakarta seventeen August 1945 is our Independence Day Soekarno is our first president Keren, bagus banget Iya yeah. Gajah Mada itu kayak simbol Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah uh, kerajaan terakhir di Indonesia. Oh, naga, naga, naga, naga. Kerajaan terakhir di Indonesia yang um, membuat sebuah ideologi. Kami terinspirasi ideologi kami itu terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Itu kerajaan terakhir di Indonesia yang sangat mempengaruhi dengan kemerdekaan kita, nasionalisme kita. Halo, tadi ada naga dari Cina juga ya naga tapi Indonesia juga ada sejarah naga oke okay. wow keren banget gak sih merinding liatnya dari editannya dari musiknya musiknya terus ngeliatin adat-adatnya budaya-budayanya wah makin bangga ya jadi hmm. Indonesia ya. karena kita tuh dari uh, ujung pulau sana sampai ujung pulau sini banyak provinsi, banyak daerah, banyak pulau, banyak budayanya. Dan juga guys, tadi kan kita di akhir tuh kita melihat ada naga ya. Padahal naga itu gak ada sangkut pautnya sama sejarah Indonesia. Cuma dari direktornya dari Alpirep ini katanya dia menjelaskan bahwa jadikan lambang negara kita itu Garuda. Sedangkan Garuda itu jangan uh, di apa ya direka-reka, ditambah-tambahin di, reka -reka, ditambah -tambahin, di kayak di video video klip gitu takutnya menghina lambang negara kita jadinya dia itu menambahkan seekor naga tapi naga naganya di sini itu terbang kenapa terbang karena ingin menyerupai sebuah garuda itu sedangkan naga itu kan makhluk mitologi yang dikenal sangat melindungi itu ya jadi direktornya memilih naga Oke okay guys, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya. Oke okay guys, see you in next video.